Salut! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a mișca. Mi-a venit de la motanul meu Michel acest verb. <clears throat> Cred că este pe harta mea a mișca am două imagini. Una cu niște ochi extrem de zâmbitor tot timpul, asta înseamnă pentru mine a mișca, sau un fel de argint viu, cum este motanul meu, care <laughs> sare imediat uh, peste tot. Uh, pentru mine asta înseamnă a mișca. Uh, e un fel de a, a zâmbi tot timpul. Nu știu de ce. Asta înseamnă. Pentru tine ce înseamnă a mișca?